Cada año, Cal State Monterey Bay le da la bienvenida a más de 300 estudiantes de 30 países, que a la vez también les da la bienvenida a sus países. A aprender, a vivir, a trabajar juntos, a prosperar, a hacer al mundo aún más pequeño, haciendo lo que importa.